Majo, ech heeschen iech ganz häerzlech wëllkomm hei am Fond de Gras beim Train 1900. Mäin Numm ass Jean-Marie Thill, ech si Vizepresident vun der AMTF, Association des musées et du tourisme ferroviaire, awer am Volleksmond éischter ënner Train 1900 bekannt. Mir hunn haut e speziellen Dag, mir hunn haut eis Porte ouverte, do sinn dräi Dampmaschinnen am Betrib an Autorail an Diesel, alles wat mer hunn. An dat Ganzt am Kontext vum Centenaire vun der Cockerill 503, déi Der hei hanneru mer gesitt. D'Cockerill 503 ass eng Steekessellokomotiv. Am Géigensaz zu klassesche Lokomotiven, wou de Kessel horizontal läit, steet de Kessel hei matzen an der Maschinn, wéi bei enger, wéi praktesch wéi eng Fläsch, déi op engem Plateau steet. Dësen Typ Lokomotiven si gebaut ginn an iwwer 950 Stéck. tëschent 1845 an 1949 a si ware virun allem geduet fir kleng Atelieren, déi esou zwee, dräi Mol d'Woch e Waggon kruten, déi sech net, wou et net rentabel war fir sech eng normal Rangéierlokomotiv ze kafen, dat wier ze deier gewiescht, mee wou se eben eng kleng Lokomotiv haten, déi net deier am Entretien war, déi net deier an der Uschafung war. déi och fir ee Mann-Betrib gëeegent war, also net en Heizer an e Maschinist, mee eng Persoun konnt béides maachen, a wou een dann eben all zweeten Dag, wann een zwee, dräi Waggonen krut, an sengem klengen Atelier d'Maschinn ugehëtzt huet, déi Waggonen geréckelt huet an dann d'Maschinn erëm konnt op d'Säit stellen. Et huet een eppes missen hunn, et konnt een d'Waggonen net mat der Hand drécken, an eng normal Rangéierlokomotiv, déi war einfach ze deier an net rentabel. Dat ass am Fong, wann ee sou wëllt, d'Deux Chevaux oder de VW Käfer vun der Dampgeschicht. dem d'Firma Cockerill, déi déi Lokomotiv entworf a gebaut huet, erfonnt huet. Dat ass d'Firma Cockerill vu Léck, déi mëttlerweil 205 Joer huet. Den John Cockerill, dee sech zu Léck installéiert huet, virun allem am Ufank fir Wiewereien ze bauen, huet sech herno an all méiglech technologesch Defie lancéiert. En huet Schëffer gebaut, Lokomotiven, Kanounen, Dampmaschinnen, Machine-fixen, alles wat ee sech virstelle kann, An en huet wierklech de Weltmarché Joerzingten, wann net Joerhonnerten, iwwer e Joerhonnert dominéiert. Wat ass elo den Zesummenhang tëschent dëser Lokomotiv hei, där klenger Steekessellokomotiv Cockerill, a Lëtzebuerg? Mä jo, engersäits war et ëmmer en Dram vu mir, fir eng Damplokomotiv ze hunn, well ech vu Klengem un hei derbäi sinn. An dat heiten ass dann elo meng Lokomotiv, déi vu mir a vum Caroline Thilbon, vu menger Fra, déi mir eis zesummen ugeschaaft hunn 1997, fir hei am Fond de Gras d'Kollektioun ze beräicheren, awer och well se kleng an handlech ass, fir geleegentlech am Ausland op verschidde Manifestatiounen deelzehuelen. Vue datt awer de Veräin hei genuch Aarbecht hat a mer mat eise Lokomotive scho vill ze dinn haten, hu mir eis dunn en Atelier am Ausland gesicht, fir déi Lokomotiv ze restauréieren. Si war an engem ganz, ganz schlechten Zoustand, kann ee praktesch soen, dat vun dëser Linn un hei, alles no uewen ass nei an alles no ënnen ass nach original erhalen, mee dat iewescht huet alles missen nei gebaut ginn, inklusiv de Kessel. De Kessel, do hat mer d'Chance an der Tschechescher Republik en Atelier ze fannen, deen dee konnt komplett nei bauen. An d'Maschinn ass da, wéi gesot, an der Slowakei vun 1999 bis 2002 restauréiert ginn. Zënter 2002 leeft d'Lokomotiv hei erëm reegelméisseg am Asaz. Si krut elo d'lescht Joer eng gréisser Revisioun, well um Kessel eeben all puer Joer Entretien fälleg ass. An si ass dann elo erëm prett fir déi nächst 10 Joer hei am Fond-de-Gras ze fueren. Et goufen och vun dëser Lokomotiv mindestens zwee Exemplaren hei zu Lëtzebuerg, an dovunner déi zwee déi waren zu Esch am Asaz. A wéi kéint et och aneschters sinn, si waren am Asaz an der Minière Cockerill zu Esch an der Hiel. war jo evident, dat d'Firma Cockerill seng eege Lokomotive benotzt huet, fir de Manöver ze maachen. An dat war eben och eng Ursaach, fir ze soen, Ma komm, mer huelen eis esou eng Lokomotiv op Lëtzebuerg, well dat ass dann effektiv representativ fir dat, wat och hei zu Lëtzebuerg wierklech gefuer ass. Dës Lokomotiv ass vun 1920. Wéi gesot, et goufen iwwer e groussen Zäitraum verschidde vun dëse Lokomotive gebaut. Et gouf och fënnef verschidde Modellen, vun een, zwee, dräi, véier bis fënnef, No verschiddene Stäerkten, dat heiten ass elo en Typ 4, souguer en Typ 4R, dat heescht ass en Typ 4, deen awer nach e bësse méi stabil ass, e bësse méi schwéier ass, fir kënne e bësse méi Laaschte zéien. D'Lokomotiv déi huet eng Kraaft vu 75 PS, dat ass fir eng Dampmaschinn net ganz vill, mee doduercher dat se kleng Rieder huet, ass se gutt iwwersat. Dat ass d'selwecht wéi wann der mam Vëlo de Bierg opfuert, wann der déi kleng Iwwersetzung huelt, dann braucht der net esou fest ze drécken. Dat heescht déi Maschinn kann awer relativ schwéier Laaschten zéien. awer nëmmen op klengen Distanzen. Se ass net geduet als Streckelokomotiv, se ass geduet ebe fir an engem Atelier, op engem Quai, iergendwou an engem Silo, fir do Waggonen unzezéien, hin an hier ze zéien an ze positionéieren. An déi Iddi, déi mer haten deemools, wéi mer ugefaangen hunn, datt déi Maschinn dann och einfach ze transportéiere wier, dat huet sech dann och effektiv gewisen, datt déi Iwwerleeung gutt war. Déi Maschinn gëtt ganz oft gefrot, fir am Ausland u verschiddenen Eventer deelzehuelen. Si ass souguer viru laange Joren eng Kéier vum Fond de Grâce bis an d'Stad Lëtzebuerg gefuer iwwer d'Schinnen. Si war a Polen, si war oft an der Belsch, si war a Frankräich, elo rezent op groussen Eventer. Do ass et natierlech ëmmer en Eye-Catcher, well eben et eng ongewinnte Lokomotiv ass mat deem Steekessel. An hei ass se dann am Prinzip eemol de Mount a Betrib an der Saison. Haut ass da lo de groussen Dag, se huet hir 100 Joer Feier. déi mer nogeholl hunn nom Covid vum leschte Joer, hu mer dann elo dës d'Woch hir 100 Joer gefeiert a Präsenz vu Représentanten vun der Firma John Cockerill vu Léck, déi eis och eng ganz flott Ausstellung gesponsert hunn, déi mer elo déi nächst Wochen an der Würzhal do uewe kënne gesinn. An haut ass dann eben de groussen Dag, wou se vill fiert, zesummen a verschiddene Kombinatiounen mat eisen anere Lokomotiven. Ech kann Iech nëmmen empfehlen, kommt an eise schéine Fond de Gras. Hei ass et wonnerschéin, mir si matst an der Natur, obwuel mer net wäit ewech vun enger Stolindustrie si vun Déifferdeng. Mir sinn einfach ze erreechen mam Zuch an iwwert d'Strooss, am allerbeschte mam Zuch. An da kënnt Der hei e wonnerschéinen Dag, en Nomëtten am Fond de Gras verbréngen. an eng vun eise flotten Damplokomotiven am Betrib erlieft.